wah muka wah seorang tuh enak ini nengok truk ngeblong oh, ini hinonya horas ini kayaknya dia selalu ngebut ini kalau pulang dari Aceh ngantar oh, apa nih semen kayak wuh tak pakai tak kejar tet tet dorong terus masuk deh ke berong-berong tak peduli deh uh. ayo, lu masih kosong dia nih udah ngantar up eh. uh, uh, uh, keren kali ya truk Dino nya masuk terus Buh, padat kali hari ini ya. Up, ada tim Pinggir kau tim oh nak sorong lah kau tim lama-lama kali. <laughs> keren keren keren. con rồi, 내려 뭐라고 와 누가 누가 어? nyangkut depan sana nyangkut ting banting nah, dia nggak macam masuk terus oh, kan betul kan Seingatku pernah dulu nih Horas Horas grup ini Masuk bro Wah oh, Enak Hop. Ada kawan minta diajarin Seduh apa Aduh Seru kali woi Hop. Masuk terus Panjang terus Terus Terus Terus Panjang pasangnya Hop. Mantap Mantap Hop. Nyangkut kiri Hop. Masuk langsung Masuk terus 오 mantap mantap ikut masuk biru biru masuk biru biru